Vorrei portarti con me, poi ti riporterei indietro, come è giusto che sia, ma per un po' ti porterei con me. Ti racconterei le cose che non avrò il tempo di finire di dirti, solo per quello, per trovare il modo che duri di più. Ti farei guardare il mare freddo, così apprezzeresti il tuo. Ti farei una foto e la lascerei nel cassetto per le volte che avrò voglia di guardarti, con i capelli scompigliati e il sorriso accennato. Mangeremo e dormiremo poco, perché non ci sarebbe il tempo. Tutto quello che vorresti, cercherei di dartelo. Ti farei esprimere un desiderio e lo esaudirei, solo uno, perché tre non sarei capace. Ti farei almeno un paio di domande scomode, perché così ti fideresti di me. Vorrei che ti fossi innamorata di me per chiedermi di restare ma forse tu impieghi tanto per innamorarti e allora è per questo che vorrei portarti con me, per farti innamorare. Verresti? Ho provato, che dire, a farmi scegliere. Ho sperato, dovevo. Era una possibilità, capisci? Come fare a metterla via, a dimenticarla? Forse aspettando, forse non era il momento, forse io e te abbiamo un altro tempo. Sono sicuro che con qualche giorno in più, ora in più, ti avrei portato via con me. È l'idea che almeno una volta succeda, no? Hai presente? Quell'idea invasiva e sotterranea che si inabissa o si palesa e lo fa una volta sola per tutte e se l'avverti non puoi far finta di niente se hai un po' di senno. Come un sibilo fluttuante e sinoso. A me è successo questo non sono riuscito a far finta di niente. Non volevo in fondo, non potevo far altro che cercare di portarti con me, dal profondo, per egoismo quasi, per farmi stare bene. Anche se sapevo di non potere, anche se era rischioso, anche se tu non vuoi, anche se, infine, la tua felicità non dipende da me. E non posso fare a meno di chiedertelo di nuovo solo per essere sicuro. Verresti?